Ненавижу обижать с правой стороны. Ненавижу. Ненавижу. Блять, ну. Да, Порше, ты прав. burro. Tipo, Давай, автобус, проезжай. Добрый вечер. Так, а что проезжай? Я один, что ли, поеду? А, не, он там компания. Так. Ну, поехал я в этот туннель за тем, что отсюда я начинал. Вот. Отсюда выезжаем. И кружок по Садовому с небольшим отклонением закончен.